Hi guys welcome to M lifestyle उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे गाइस तो हम इंडियन कुजीन के अंदर आ गए हैं आपको पिछली दफ़ा दिखाया था ना मैंने तो उसके अंदर आ गए हैं ब्रांड फॉर लेसबियर यहाँ पे ही है तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं तो मैं आपको बता दूँ ये सुनील शेट्टी का है सुनील शेट्टी का है ब्रांड फॉर लेस और हर मतलब यूरोप में हर जगह पे है मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा आई थिंक सो वहाँ नहीं है जी गाइस तो हम जो हैं वो ब्रांड फॉर लेस पे आ गए हैं और अब अंदर से मैं आपको सारा विज़िट करवाती हूँ यहाँ से हमने जो है वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम देना है आपको सारा जो है वो विज़िट करवाती हूँ इस सेक्शन में हम आ गए अब देखते हैं क्योंकि हमने जाना वाटर पार्क और वाटर uh, पार्क में जो है आपको पता है इसमें कॉस्ट्यूम की ज़रूरत होती है तो इसलिए Yes. जी गाइस तो ये देखिए टॉयज भी हैं यहाँ पे फीटर भी है मैं आपको सारा विज़िट करवा रही हूँ इस शॉप का हेलो बिकॉज मैं दिखाना चाहती हूँ कि सुनील शेट्टी ने जिनको नहीं पता क्योंकि पाकिस्तानी बहुत से होंगे जिनको नहीं पता होगा तो इस वजह से मैं जो हूँ वो सारा कुछ ही देख रही हूँ और ख़ुद भी मुझे मतलब यहाँ पे आके पता चला तो इसलिए मैं विज़िट कर रही हूँ ये सारी प्रॉपर हर चीज़ अभी सिस्टर जो है वो पेमेंट कर रही हैं हमें जो है वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम मुझे तो वो मिल गया है पूरा वाला ही लेकिन जो सिस्टर और मामा हैं उन्होंने ये देखें ये ऐसे ट्रॉक्सर लिए हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम मटेरियल के और ऊपर शर्ट्स जो हैं वो कल लेना जाएंगे जी गाइस तो उम्मीद है आपको जो है शॉप का विज़िट अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने मुझे जब पता चला था तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी जो है इस चीज़ को शेयर करूँगी और आपको भी विज़िट करवाऊँगी तो उम्मीद है चीज़ों को देखकर भी आपको अच्छा लगा होगा और शॉप को विज़िट करके भी तो जो है इसी के साथ कमेंट भी कीजिएगा कि आपको शॉप देखकर कैसी लगी और मुझे दिखाना चाहिए था कि नहीं क्योंकि मुझे लगा कि जो है वो दिखाना चाहिए बहुत से लोगों को नहीं पता होगा इसका जी गाइस और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें और अगले ब्लॉग में मिलेंगे खुदा हाफिज़